तो वो hello guys welcome back to another video आज हम फिर से देने जा रहे हैं कल्पित का धावा के बारे में जो सिर्फ जिसमें आप सभी को मिलने वाला है केक ट्रेवल ग्लोबल की स्किन का reading code reading code reading करने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी रीडिंग कोड मिस ना हो तो वीडियो तो जो भी चैनल न्यू है वीडियो कर दे लाइक चैनल कर सब्सक्राइब ताकि हर नोटिफिकेशन और के सकते हैं ताकि हमारे हर रीडिंग होने वाले हर रीडिंग में रोज की में सबसे पहले चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ